Claudia Vázquez Aro, se pronuncia así, ¿no? No con A, con A. Sí, sí. Claudia Vázquez. Aro, la, H es muda. <laughs> Perfecto, sos presidenta de la organización OTRANS Trans Argentina y Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, sos coordinadora general del Frente de Organizaciones TLGBI de la provincia de Buenos Aires, licenciada en comunicación y docente en la Universidad de La Plata, y sos directora de la agencia de noticias Sudaca, ¿verdad? Eh, así es. Bueno, nos interesaba hablar de la agencia porque eh, estamos cumpliendo un aniversario, ocho años de, la promulgación de la Ley de Identidad de Género, y entendemos que la agencia nace un poco a raíz de la ley. ¿Nos puedes contar un poco cómo nace y por qué nace la agencia? Sí, bueno, nosotras somos el resultado de procesos de procesos, ¿no? Venimos, nosotras venimos militando, digo, tiene cierto, reconocemos experiencias eh, de militancia de las primeras compañeras travestis y trans, que podríamos decir que pertenecen a una primera generación, que, que los podemos incluso ubicar en los 90. Eh, nosotras somos ese resultado de una segunda, tercera generación que a partir del 2020 empezamos no solo a tener un despertar político, sino a luchar incluso por leyes antes que la ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que tiene que ver con la primera ley que eh, en el 2003 Néstor Kirchner lleva al Congreso, que es la ley, eh, la nueva ley migratoria, que entiende la migración como un derecho humano. Luego, también somos parte de los foros, ¿no?, para la sanción de la ley de, mm, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Y ahí es donde nosotros, lo cuento esto porque es cómo se va gestando, ¿no?, nuestra participación, muchas veces invisibles, porque sabemos muy bien que las travestis y trans... Em, no, digo, hemos, hemos tratado de articular nuestras militancias primero como diásporas, de ir después ir construyendo alianzas eh, con otros, y, creo que eso más o menos es como el germen de todo esto que después se viene a concretizar con, con Sudaca, ¿no? Cuando planteamos, me acuerdo, en el 2000 2008, 2009, en los foros, claro, eh, recuerdo que nosotros lo que planteábamos ahí era que en esta eh, democratización de la palabra no estaban las voces travestis y trans o de los sectores más eh, vulnerados de la sociedad civil. Y después fuimos parte también de em, las leyes de matrimonio igualitario y ley de identidad de género. decir que la ley de identidad de género es una ley vanguardia en el mundo, pero porque fue prácticamente escrita por las travestis y trans en articulación con los legisladores que presentaron las leyes. Eso también hay que decirlo, no desconocemos que las luchas son el resultado, las conquistas o las leyes son el resultado de los sectores más desfavorecidos de la sociedad civil, pero sí en articulación con el poder político, ¿no? Eh, y en ese sentido es como, bueno, Sudaka venía como pensando... Eh, desde hace mucho tiempo por hablar en primera persona, ¿no? tener un espacio. También recordemos esto, que también viene de la mano, ¿no? Somos, hemos sido históricamente una comunidad eh, históricamente invisibilizada, pero también el Estado fue quien violó sistemáticamente nuestros derechos humanos. Y entonces fue quien nos confinó a esos lugares eh, de extrema vulnerabilidad, donde el Estado genera esos mecanismos que maximizan las condiciones de vulnerabilidad del colectivo travesti trans. Y Claudia, que sí. sí, perdón, te interrumpo para preguntarte esto. Vos me contabas sí. recién que además participaron activamente de lo que denominamos vulgarmente ley de medios, pensaba, ¿no? A todo esto que me decías de la invisibilización. ¿Qué notaron ustedes que faltaba en las agencias de noticias, en los medios hegemónicos, en la comunicación como está dada, que no representa o que de alguna manera contribuye a la invisibilización de la comunidad travesti trans? Claro, en principio que nosotras, eh, digo, somos un alto porcentaje que no terminamos los estudios primarios, secundarios, y entonces ahí también desconocer nuestro saber popular. Bueno, yo ahora estoy por recibirme de doctora en comunicación social, pero yo no es que vengo solamente de los libros, yo tengo otros recorridos que antes de ir a la academia, yo me formé con las compañeras en la trinchera, en la calle, entonces también desconocer eso, que nosotras, por no tener un título que nos habilite a hablar o a decir algo específicamente, nuestra voz estaba totalmente invisibilizada. Vos imaginate que ahí la ley de identidad de género todavía era impensable, porque en el 2008 la Facultad de Periodismo y Comunicación Social es la primera facultad que siente un precedente muy importante en relación a reconocer la identidad travesti trans a sus estudiantes travestis y trans en esa unidad académica. Te estoy hablando de 2008, que para el 2012, donde se sanciona la ley, esto es algo no solamente inédito, que sabemos muy bien que eh, estas decisiones Em, no tienen ningún poder de este, que, termine como definiendo algo en torno a la decisión de los votos de, los, em, del Parlamento, pero sí lo que hace es construir mayores consensos en la sociedad civil. Y entonces nuestra voz aparecía ahí como un reclamo, no solo de eh, también disputar en esos espacios del conocimiento y la academia, ¿no? esos claustros que han sido también muy vedados para nosotras, este, decir, bueno, necesitamos una ley de identidad de género que eh, nos reconozca como ciudadanas sujetas a derecho. Bueno, y todo tiene que ver con una práctica político-comunicacional, ¿no? De decir, en términos eh, comunicacionales, pero también políticos, necesitamos tener un espacio para hablar en primera persona. Entonces, eh, cuestionar ese discurso, todo lo que se ha dicho históricamente de las travestis y trans, todo lo que se ha construido sobre nosotras, siempre en términos de em, criminalizar nuestras identidades, estigmatizar nuestras identidades y dejarnos siempre confinadas, ¿no? en, lugares de extrema marginalidad, pero asociadas siempre a la delincuencia, a la prostitución, a la venta de droga. Bueno, todo esto tiene que ver con cómo nos han mostrado históricamente, por un lado, los medios, pero también que eso ha calado muy hondo en este, el sentido común, ¿no? Del ciudadano, ciudadana de a pie. Entonces necesitábamos urgente tener una voz, y te decía también que nos faltaba, si bien es cierto, tenemos nuestros saberes eh, populares, nuestra comunicación popular, pero necesitábamos entrar en esos espacios formativos para apropiarnos de esas herramientas resignificarlas, reconfigurarlas y dar una disputa, bueno, y así se va gestando Sudaca LGBI, este, la agencia es una agencia que es el resultado de un financiamiento del Fondo Internacional Trans, que es el que nos financia hasta julio de este año, todas somos, digo, hubo que madurar todo este proceso, te decía, porque nosotras, venimos de un lenguaje oral muy potente, o sea, eso, llevarlo a el lenguaje escrito, era eh, una cuestión de tiempo, ¿no? de aprendizaje y de formación. Entonces, em, creo que también hay algo que, destaca Sudaca, que somos el primer, la primera agencia de noticias conformado solo por travestis y trans y personas de género no binarias, y esto lo decimos no porque queremos conformar un gueto, sino porque lo contextualizamos en esto, ¿no? De que nunca el subalterno, nunca nuestras voces eh, hemos podido expresarnos en primera persona y también desde lo discursivo dar una disputa. Entiendo por completo. Y digamos que si, tuviese que vender Sudaca, ¿qué servicio ofrece? ¿Qué podemos encontrar ahí? Pues si queremos informarnos a través de Sudaca, ¿qué vamos a encontrar de distinto? Bueno, ah, la, idea de Sudaca está pensada, eh, es una agencia, de, una agencia que ahora se convirtió también, tiene un brazo de la radio, que después les cuento, pero Sudaca como agencia de noticias, eh, este, lo que da cuenta es de noticias eh, que tienen que ver con una perspectiva transfeminista, interseccional, basada en derechos humanos y que tiene que ver con construir su propia agenda, ¿no? porque la agenda de Sudaca, la agenda de, está atravesada a la inversa, ¿no? pasa por, sin desconocer, obviamente es imposible no hablar de la actualidad, pero partimos del tema particular que nos, que nos involucra a las personas travestis, trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersex y personas de género no binario, y en articulación con alianza con otros. Por eso decimos lo que tiene que ver con la interseccionalidad, o sea, que a nuestra identidad de género y a nuestra orientación sexual eh, también se tiene en cuenta, por ejemplo, la cuestión migrante, de pueblos originarios, todo lo que tiene que ver con las clases populares o los sectores pobres. Bueno, Sudaca lo que hace es eh, producir una agencia alejada del mainstream, ¿no? del discurso hegemónico, lo que no vamos a encontrar en, Clarín o La Nación, ponerle por decir eh, eh, esos grandes <laughs> medios, bueno, Sudaca, y, y, también no solo local, a nivel provincial y nacional, sino también a nivel regional, ¿no? todo lo que pasa con países de la región de Latinoamérica y el Caribe. Claudia, vos también fuiste la primera mujer trans migrante en recibir el documento con su propia identidad a raíz de la, ley de identidad de género, que ya cumple ocho años. Tras ocho años, pensando en que me contás que Sudaca, digamos, emerge a partir de, que la propia ley emerge a partir de las luchas de la comunidad, ¿cuáles son los reclamos hoy, ocho años después, o cuáles son las grandes deudas con la comunidad travesti Bien. Muy buena pregunta, pero hay algo que por ahí quizás digo, cuestionamos a la institucionalidad, pero sabemos muy bien que tenemos que apropiarnos de sus, de sus herramientas para seguir profundizando la lucha y los reclamos, ¿no? Y es verdad, yo fui la primera mujer trans, travesti, que recibe su documento de identidad. Yo creo que esto, la ley te decía que es, muy importante a nivel mundial, porque no solamente reconoce la identidad de género autopercibida sin obligarte a este, someterte a algún tipo de, ni de hormonizaciones, ni de cirugías eh, parciales ni totales, que también este, entiende a la salud integral como un derecho que tiene que ver con la reparación para las personas trans y travestis, que también involucra a las niñas trans y travestis y los protege a través del abogado del niño, y la niña, el niñe, pero también lo que te permite, en mi caso, por ejemplo, es que esta población de travestis y transmigrantes también puedan acceder a un documento y eh, quien hace la ciudadanía, como en mi caso, por ejemplo, que es otro paso, bueno, yo pueda tener un DNI o un pasaporte para viajar por el mundo donde no se vulnere mi identidad de género. Pero también hay compañeras travestis y trans que deciden no cambiarlo y eso es respetable. El artículo 12 lo dice, lo dice eh, respecto al trato digno que las instituciones del Estado, tanto públicas como privadas, tienen que reconocer la identidad de género autopercibida de las personas trans y trans, aún no habiendo hecho el cambio registral en los documentos de identidad. Y hay algo que vos acabas de preguntar, si bien es cierto es una ley maravillosa, que es una ley que nos ha servido como, como piso, ¿no? como para alcanzar la ciudadanía plena, pero en términos de piso, sabemos muy bien que esa ley, si yo tendría que decir ahora qué es lo que le falta, le falta, por ejemplo, que sabemos muy bien que lo que hace la ley es una vez volvernos a encorsetar en esa dicotomía sexo-género, porque nos presenta solamente como hombres y mujeres, y entonces volvimos, volvemos a reproducir desde esas categorías el binarismo. ¿no? Entonces, hay travestis y compañeras trans que no se identifican como hombres y como mujeres, y también las personas de género no binario, ¿no? Seguro el desafío en algún momento es abolir esas categorías, que sabemos muy bien que lo único que hemos conseguido es que nos, nos divida, nos separe y vulnere derechos de quienes en definitiva no se sienten de acuerdo con estas entidades normativas, pero sabemos también que tenemos eh, una agenda pendiente en términos históricos. Por ejemplo, la inclusión laboral trans. Hay compañeras que dicen que para ellas es un trabajo, nosotras eh, hemos podido dar cuenta a través de algunas encuestas, algunos eh, trabajos de investigación en términos eh, pilotos, que hay más de un 80% de compañeras travestis y trans que dicen que si ellas conseguirían un trabajo en términos formales, dejarían la prostitución. Entonces, sin entrar en la polémica si es trabajo o no, acá nosotras sí tenemos en claro como agenda que necesitamos que el Estado sancione una ley de inclusión laboral trans. Y no hablamos de cupo nosotras, porque el cupo para nosotras significa un techo. Hablamos de inclusión laboral, y la inclusión tiene que ver con incluir a las compañeras, llevar adelante un acompañamiento y una contención también de las compañeras, y no solamente pensar una ley que tenga que ver con este, los lugares en el Estado, sino también ver cómo el Estado articula con las organizaciones que, eh, con, perdón, con las empresas prestadoras de servicio al Estado y se puede llevar adelante una especie de este, quita de impuestos por contratar personas travestis. Bueno, hay muchísimas cosas, nuestro proyecto se presentó nuevamente este año con la diputada este, Gaby Esteves y que lo estamos presentando en la convocatoria federal, dos coaliciones a nivel federal, Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina y la Liga LGTBIQ de las provincias. Y eh, digo, esto en términos laborales, pero también sabemos muy bien que otra demanda son crear políticas públicas para eh, las infancias trans eh, y travestis libres de violencia y este, sin discriminación, tenemos que pensar en una ley reparatoria para nuestras adultas mayores, para las travestis y trans mayores de 40 años. ¿Y el acceso a la salud, Claudia, hoy en un marco de pandemia? El, acceso a la salud, mira, y vos acabas de tocar un caso clave, o sea, Imagínense, nosotras venimos siendo históricamente vulneradas y con falta de políticas públicas de todo tipo. ¿Cómo eso recrudece en términos de pandemia? La verdad que nosotras necesitamos que primero el Estado, bueno, nos contemple en estas leyes de inclusión, porque si nosotras este, digo, nosotras, yo soy una trabajadora, tengo, pero hablo siempre nosotros inclusivo como colectivo, si el Estado reconociera todo nuestro colectivo y estarían las compañeras con un trabajo formal, podrían tener acceso a los alimentos y no como ahora, por ejemplo, que estamos eh, tratando de otras las organizaciones conseguir alimentos para cubrir eso, eh, la salud, que es algo que sabemos bien que se ha agravado, que ya venía prácticamente como una demanda, incluso, y cómo eso se complejiza en las compañeras travestis y trans en situación de encierro, que es otro de nuestros temas que trabaja Trans Argentina. Nosotras el año pasado hicimos un informe también con financiamiento del Fondo Internacional Trans sobre travestis y trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y el ámbito federal, ¿no? Como esto que vos acabas de decir, la salud para nosotras también es un eje medular. Más del 50% de travestis y trans sufren enfermedades crónicas, por ejemplo, y eso lo que hace es profundizar y deteriorar su calidad de vida, su salud, ¿no? Digo, hay muchas cosas, seguro, como deudas pendientes, eh, que el Estado tiene que generar políticas públicas pero que nosotras sabemos muy bien que al menos el otro día un amigo me decía, ¿cómo cambió todo esto en 10 años? Me, decía eh, respecto a los medios, ¿no? Eh, hablábamos de los travesticidios, que es otro tema también, por ejemplo, que le hicimos al Estado, que lleve adelante políticas públicas para revertir estos travesticidios, no tenemos datos oficiales del Estado, de muertes de travestis y trans, productos de el eh, crimen de odio, o también lo que nosotras llamamos travesticidios sociales, que son las etapas previas al travesticidio, ¿no? Eh, hablábamos y decíamos, bueno, ¿cómo cambió esto? Incluso en los medios de comunicación, ahora podemos ver que hay más travesticidios. Y yo pensaba, digo, ¿habrá más travesticidios? No, yo creo que nosotras nos empoderamos con estas herramientas, por eso vuelvo a hacer el link con Sudaca, la agencia <laughs> TLGBI, y que se ve más travesticidios porque nosotras nos hemos apropiado, digo, estamos profundamente empoderadas, nos hemos apropiado de herramientas de comunicación y podemos visibilizar. Y uno de los grandes desafíos es sensibilizar a nuestra sociedad civil, independientemente, digo, de esto de, un partido político que cuando matan una travesti, matan una trans, independientemente de las banderas políticas, la sociedad se enlute, se horrorice, que sienta lo mismo cuando matan a cualquier persona heterosexual. Digo, ese es un desafío enorme, ¿no? Estar, como dice y Shock, en la agenda emocional de nuestro país en esa búsqueda de sensibilizar, me contaste al principio que ahora también existe Subaca Radio. ¿Nos querés contar un poco más de qué se trata el proyecto y cómo podemos escucharlo? Sí, sí, no. Estamos, la verdad, muy, muy felices porque, porque esto, ¿no? de ampliar las voces, porque cómo cómo nos criminalizaron a nosotras desde los medios de comunicación, ¿no? Si bien es cierto, los medios de, comunicación no dan cuenta de la realidad, pero sí son grandes cajas de resonancia de lo que se dice en el determinado momento histórico. Y creemos que nosotras ampliar nuestras voces en radio, y sobre todo en Radio Provincia, que es una radio pública, recibimos la propuesta del, del actual director Marcelo Figueiras, porque había visto la agencia de noticias Sudaca TLGBI, y le encantaba la propuesta desde nuestras producciones de noticias, desde los contactos que teníamos, del enfoque que le veníamos dando a eh, las noticias, y entonces recibimos esa propuesta y la verdad estábamos muy contentas porque pudimos ahí conseguir incluso cuatro contratos para compañeras travestis y trans, que esperamos algún día estas compañeras sean parte del cupo laboral, también es otro desafío pero la verdad que estar en esos lugares, bueno, es una enorme responsabilidad, pero también es una conquista histórica, porque yo recuerdo, digo, no voy a ser autorreferencial, pero recuerdo cuando empezaba a estudiar comunicación, la verdad que todo el mundo sueña trabajar en un medio, al menos, eh, donde su voz pueda este, difundirse, ampliarse, y te decía, y nos pueden escuchar vía streaming, nosotras estamos todos los lunes de 21 a 22, este, Sudaca en radio, se llama, mil, en la AM 1270, si entran al, link de la radio provincia, eh, nos pueden escuchar porque se transmite vía streaming, o sea, nos escuchan en todos los países de habla hispana eh, y en el mundo. Eh, y ahí te decía, nosotras con, con, ese sueño, ¿no? De cuando alguien recién va a estudiar y ve, este, bueno, se plantea sus objetivos eh, por un lado en términos profesionales, pero también en términos individuales y políticos que no dejan de ser colectivos. Y, nosotras decíamos, bueno, ojalá algún día tengamos un espacio donde podamos contribuir. Yo creo que Sudaca y la agencia de noticias, pero Sudaca en eh, radio, que nos permite llegar a infinidad de lugares, creo que a mi entender podrá cumplir más funciones, pero para mí hay dos clarísimas. Una, que es que, bueno, también es este, ocupa un lugar pedagógico, porque hay mucha gente que desconoce del tema, y entonces vamos haciendo formación de alguna manera, tratando de este, usar un lenguaje comunicacional. Pero por el otro también, lo que hace Sudaca es llegar a aquella traba, trabita, trans, gay, lesbiana, intersex, porque lo que ha hecho el poder históricamente con nosotras es hacernos creer que solamente nos pasa a nosotras y que esto no es una cuestión colectiva, que esto es un hecho aislado. Entonces yo creo que a raíz del programa, ustedes no tienen idea cómo nos escriben personas trans de diferentes lugares del país, de la provincia, para incluso contarnos temas que son agenda, que para nosotras son nuestra agenda. Entonces, bueno, es un desafío enorme, estamos muy contentas que haya confiado Marcelo Figueiras en nosotras, eh, que sabemos también que también son decisiones políticas, hay que decirlas eso porque es importante, como salir en un medio es una decisión política, y me parece que eso es lo interesante, ¿no? Visibilizar esta lucha que históricamente ha sido invisibilizada, y bueno, que ese es el resultado de la realidad que ahora nos toca atravesar a nosotras, que es muy cruda ante la pandemia, pero que sabemos muy bien que no perdemos la esperanza de seguir transformando nuestras realidades y el desafío de las futuras generaciones para que conozcan nuestra historia, contada por, por las propias protagonistas. Bueno, Claudia, un gustazo y bueno, feliz aniversario, porque de alguna manera esto es una conquista de ustedes, así que supongo que lo celebrarán como un aniversario propio por supuesto, es una conquista del pueblo argentino, ¿no? Porque cuando se sancionan este tipo de leyes, nos, nos transforman como sociedad, y yo habiendo nacido en Perú me siento tan argentina que cuando viajo por el mundo defiendo, digo, como critico las cosas malas, también defiendo lo bueno que tenemos. Entonces, sí, es un momento para festejar, pero también es un momento para seguir reclamando por lo que falta, ¿no? Por las deudas. Así es que muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, a vos, que sigas bien.